Okay, ni kita punya ah, charging punya dock uh, Charging punya hub So sekarang boleh nampak hub ni Untuk 3, 1, 2, 3 Kat sini dia punya plug So untuk power brake ni Kita akan plug dulu Okay Make sure connector dia masuk di tempat yang betul ok ok yang ni akan cucuk dekat sini ok di luar sini boleh nampak ada satu USB USB ni untuk ni lah untuk controller ok so let's say kau nak charge kau punya controller so USB uh, ni yang lama punya 2.0 Okay. So yang ni akan masuk ke dalam ni lah SBC Masuk ke dalam Okay So ni lah setting kalau kita nak charge And then ni uh, Drone punya bateri, Okay Kita charge uh, Masuk Okay So kat sini uh, kalau beli five combo kita dapat tiga. So satu, dua dan satu lagi tiga. Tapi kita akan charge satu satulah uh, Memang setting dia macam tu uh, Selepas satu yang first bateri ni habis Follow by kedua dan ketiga Okay Okay sekarang tengah charge uh, VGI Mavic 2 punya bateri So kat sini boleh tengok Charging hub Ada satu, dua, tiga Berarti ada satu, dua Ni daripada ada stiker Sebab daripada uh, drone tu Dan ketiga So ni wire Pergi kepada dia punya uh, Hub Masuk di controller Lepas tu satu lagi akan bawa kepada dia punya dock lah So boleh nampak sekarang berkelip So yang berkelip ni masuk dia tengah charging So bila kau letak satu lagi Okay Dia akan blip sekali Dia mati Okay aku letak yang kedua Ketiga pula Sama juga So kat sini kali hijau blinking maksud dia connection okey dan ni tengah charging lah. So sebenarnya setting dia memang macam tu dia akan charge one by one so lepas ni habis aa, ah, kita tengok pula lah aa, ah, yang mana akan charge. Okey yang dua ni memang aa, ah, tak charging lah sekarang ni so memang betul the pointless tapi at least bagi convenience lah untuk kita tinggal uh, tak payah nak datang letak satu lagi letak satu lagi so at least lepas satu habis akan charge next one and then next one lah. but aku tak sure lah yang mana satu dia akan charge ok kita tengok yang mana akan charge musibah ni ok untuk ni controller masih tengah berjalan charging ok tengok dah sejam lebih ni dah penuh tadi kita start dengan ni tadi dah penuh ni sekarang tengah jalan pula lah okay. so aku tak sure lah sequence dia macam mana kan adakah dia ikut siapa yang plug dulu dia dah detect siap-siap siapa yang plug dulu ataupun dia ikut paling rendah ke atau paling tinggi ke aku pun tak lah mana tu kita tengok ni berapa ok masih satu setengah ok ni dah penuh ok so yang ni ambil masa dalam sejam lah daripada satu setengah ke penuh daripada pukul tujuh pagi tadi sampai pukul lapan lah sekarang ok sekarang ni pun dah habis controller pun dah habis sekarang so uh, kita tunggu untuk next uh, battery pula lah berapa jam lagi Okay, okay, kita tengok uh, tiga-tiga uh, yang kedua sudah habis charge so sekarang yang ketiga pula sekarang tengah tengah, tengah charging so ni dah habis yang ini dah habis juga so aku baca manual tadi as recommended tinggalkan jangan tinggalkan kita kena cabut daripada dock so ni pun cabut ni kat luar nanti kita tengok kau apa pula habis ok so dah habis tiga-tiga ni boleh cabut just double check 嗯。